Yeah. Terletak di kawasan utara Bandung, bangunan-bangunan itu berdiri kokoh dan gagah menantang langit. Suasana sejuk, nyaman, aman dan asri yang disebabkan oleh letaknya di kawasan dataran tinggi Bandung dan rindangnya deretan pepohonan membuat tempat ini begitu nyaman dijadikan tempat untuk beraktivitas. Sampah-sampah plastik tak nampak di sini. Yang ada hanyalah dedaunan yang berguguran yang seolah tak kuasa ingin segera menyentuh suburnya tanah parahyangan. Sesekali, kicauan burung yang saling bersahutan menjadi hiburan tersendiri bagi yang mendengarkannya. kerja di sini bisa berbuat apa buat kesembuhan buat kalian buat semua mahasiswa buat khususnya buat apa FPBS dan ya? ibu mengabdi ya mengabdi kalian mengabdi buat fakultas mengabdi buat kalian taman kemudian di sebagai kalau dalam bahasa Sunda mengarah dari ibadah ya. Aku memang berteman dengan sampah sebab dari sampah aku bisa meneguk setetes air atau sesuap nasi untuk tubuhku. Namun, itu lebih baik daripada mereka. Mereka juga sampah. Sampah yang mengotori bangsa ini dengan pikiran dan perbuatan nista mereka. Sampah yang terbungkus dengan sampul yang elit, namun berbau sangat busuk di dalamnya. sebagai bawahan kalau anak manusia itu sedikit disuruh aja ya paling itu selalu tidak ada pasti yang seorang tanpa permisi tanpa apa nah itu yang paling gemes gitu buat servis kadang-kadang kalau yang mungkin kalau eh, manusia itu masih semuanya ya sebagian aja kalau lagi ngepel Telinga tak mampu menyaring apa yang didengar, tapi begitu gampang pura-pura tak dengar. Apalagi mata. Mata mampu mengalihkan pandangan dari apa yang tidak ingin dipandangnya.